tym roku mija 10 lat, odkąd w Lublinie działa podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec. Ta dekada była dla miejskiej gospodarki wielkim sukcesem. Lubelski przemysł kwitnie, a perspektywy na najbliższe lata są wyjątkowo optymistyczne. Lubelska podstrefa to 128 hektarów w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Przez 10 lat ogromnym wysiłkiem wszystkich osób zaangażowanych w obsługę inwestorów w strefie ulokowało się 58 firm, które sukcesywnie zapełniają ją swoimi fabrykami, halami produkcyjno-magazynowymi czy przenoszą do zlokalizowanych w strefie budynków biurowych swoją działalność. Spośród nich 36 korzysta z zezwoleń strefowych pozwalających na korzystanie z preferencyjnych warunków podatkowych. Odwiedzając tereny strefy, zobaczą Państwo nowoczesne obiekty 42 inwestorów, z których 21 stanowią duże firmy, a pozostałe zaliczane są do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zainwestowali oni w Lublinie już niemal 1,5 miliarda złotych, zatrudniając 3775 pracowników i tworząc 2636 nowych etatów przyszłe deklarowane inwestycje na terenach podstrefy Lublin o wartości ponad miliarda złotych utworzą przynajmniej kolejne 1603 miejsca pracy. Podstrefa Lublin SSE stała się impulsem rozwoju gospodarki Lublina. Przyczyniła się do istotnego wzrostu poziomu zatrudnienia, a rosnące przychody generowane przez inwestorów z podstrefy Lublin pozwoliły na odzyskanie przez miasto pozycji przemysłowego lidera Polski Wschodniej. Projekt lubelskiej podstrefy jest najważniejszym filarem obecnej i przyszłej reindustrializacji miasta w kierunku nowoczesnego ośrodka przemysłu 4.0 i jednego z głównych motorów napędowych polskiej gospodarki.